弟兄姐妹们早，欢迎来到马太牧场，我们一起来灵修。我是牧场主人崔显耀牧师。 成长不止修，天天来灵修，一生一世赞美神，那么夸张。诗篇一百五十，你们要赞美耶和华，在神的圣所赞美他。 在他显能力的穹苍赞美他，要因他大能的作为赞美他，按着他极美的大德赞美他，要用脚声赞美他，鼓瑟弹琴赞美他，击鼓跳舞赞美他，用丝弦的乐器和箫的声音赞美他。 用大响的钹赞美他，用高声的钹赞美他。凡有气息的都要赞美耶和华。你们要赞美耶和华。诗篇第一百五十篇是诗篇的最后一篇，这篇仍然以赞美耶和华作为总。 节，这说明我们当以赞美神为首要，也就是说，我们需要常常赞美神，在任何地方都当赞美神，无论在地上的圣所和宇宙穹苍，都要赞美神。 因神的伟大和真善美来赞美神，上帝的大能作为和他完美属性的大德，值得我们赞美。利用各种乐器赞美神，包括角声、鼓瑟、弹琴、丝弦、箫声和钹来赞美神。 尽情欢愉赞美神，我们要歌唱和跳舞，举手拍掌颂赞神。有气息的都要赞美神，不论国籍、肤色、年龄、性别和文化背景，只要是活着有气息的人，都要赞美神。 多元性的赞美神，基督徒当然知道，我们要读经、灵修、祷告，我们参加聚会、学习、上课、侍奉各方面的宗教信仰生活，基本上我们都知道，我们要学，我们要做，我们要参与。那今天我们来到诗篇的最后一篇。 百五十篇之前，我们都知道，连续的都有几篇的诗篇，都在后面的这几篇一直强调的就是赞美神，将上帝的属性、上帝的作为，还有要赞美上帝的各种的原因，都一一的在当中多次的提出来。所以，我们可以说呢。 我们赞美神是非常的重要，也给我们提醒到一点，就是说我们今天来到信仰里面，我们不是以人为本，满足我自己的需要，而很多时候就是更重要的，就是我们要以神为本，我们是要满足神。 所以，我们就会发觉，在诗篇里面有很多地方都是要称颂、赞美神。而来到诗篇的这个后面几篇，就是连今天的最后一篇，都强调是赞美神。我们需要将上帝的作为、荣耀、行事的方法、他的旨意、他的属性。 一切的一切都要去诉说，都要高举，都要赞美神。所以，作为基督徒，在任何的地方、任何的时间、任何的处境、任何的状况当中，我们都要继续的赞美神、赞美神、赞美神。所以，要问自己。 我们对于上帝，我们付出了多少时间？我们有多少诚意来赞美神呢？我们一起祷告，赞美神最重要。天父上帝啊，我们知道在信仰生活里面，有许许多多的属灵操练和学习。 这些对于我们都非常非常的重要，都是要帮助我们更亲近主你，更灵命成长，在当中更认识主你。但是主，我们从诗篇里面我们看到，就是最后一篇，在任何的时候、任何时间、任何的处境底下。 我们都是要赞美神，所以我们说赞美神是最为重要的，因为赞美神是满足上帝的心意，不是以人为本，乃是以神为本。所以帮助着我们，我们的一生一世，任何时间、任何地点、任何状况，我们都要赞美神，赞美神。所以祈求主圣灵充满，围绕着我们，常常提醒我们，常常以感恩的心。 常常在当中高举你来称颂赞美神，如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。今天的事项是特别重要啊！我们诗篇已经来到一百五十篇了，也就是说，我们就没有继续这个灵修系列的。 诗篇了。那在在这个过程当中呢，相信大家已经有了一个惯性，就是每天灵修了，在当中亲近上帝。所以，请大家保持日程，坚守每日灵修的生活，也带到纪念马太牧场的侍奉，积极的参与线上的直播崇拜，代为转发，带领未信主的朋友来认识主。 那我们把这样的这个马太牧场前面的侍奉都交给上帝，所以请大家打发纪念。那我们接下来呢也会有一个诗篇的，就是叫完结篇，来跟大家分享。或许就是过两天就会做一个完结篇。 诗篇的完结篇与大家分享，所以请大家到时来观赏，能够在当中做最后一次的呃领受。那我们呃马太牧场的读经灵修虽然是会暂停，但是周六还有主日的崇拜我们会继续。 所以，如果所说的，请再转发给还没有信主的人，希望他们参加崇拜，同得福音的好处。再见，耶稣爱你，与你同在。上帝祝福你，上帝祝福你。